ももと胸は離さないそうですはいそこでキープですはい、ゆっくり戻しましょう感想はなんか誰もいないんですっごい寂しいんですけど